Olá, tudo bem? Me chamo Elvis e com muita alegria apresento o podcast Palavra Amiga. Esse canal tem o objetivo de espalhar boas notícias, falar de assuntos que fortaleçam nossa alma e nos tragam esperança de dias melhores. Com isso, me ajudar e quem sabe fazer o mesmo por você. Mas já aviso, aqui não terá espaço para notícias ruins, ok? Deixe esse trabalho para as nossas emissoras de TV e mídias sociais pois boa parte delas já se dedicam a isso com muita propriedade. Todo assunto que aqui passar, terei o maior cuidado de estudar e sempre informar a fonte utilizada. E tem mais, vou contar com a sua ajuda nessa caminhada. Através de nossas redes sociais estarei recebendo sua crítica, elogio, dúvida e até sugestão de pauta. Mas se prepare. Caso seja algum assunto que eu não conheça, será você o meu convidado. Achou que ia escapar, né? De jeito nenhum. Eu realmente quero a sua ajuda e sua voz e assim multiplicar conhecimento. Sou cristão e vou procurar pautas em que possa usar os livros ou as passagens da Bíblia. Sempre que o assunto deixar fazer essas referências. E pode ficar despreocupado, pois não vou pregar placa de igreja ou doutrina religiosa. Sou apenas cristão e não sou contra nenhum tipo de linha religiosa. Acredito tão somente na Santa Trindade, Deus Pai, no Filho e Espírito Santo e creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Dizem que quanto mais complexo o equipamento, maior o manual de instruções, e por esse motivo Deus permitiu termos a Bíblia, pois coisa complicada é o ser humano, concorda comigo? Para esse início eu vou falar sobre o porquê devemos comemorar a Páscoa. Esse primeiro tema terá cinco partes, todo domingo de manhã será lançado um novo capítulo. Muito obrigado por me ouvir até aqui Peço desculpas por algum erro de português, alguma falha na minha dicção ou meu nervosismo, mas é o meu primeiro podcast. Mas me comprometo com você que a cada nova apresentação estarei melhor e mais treinado, ok? Um forte abraço e tchau, tchau!